असलकुम आज की वीडियो शुरू करते हम लोग गए थे घूमने के लिए होता बनी तमीम पे रियाज से दो तीन सौ किलोमीटर दूर है तो वहाँ ये जो सऊदी बुलाए वो लोग अपना गाड़ी में हम लोगों को लेके पूरा गांव दिखा रहे थे तो अरबी में है और बाद में फिर मैं हिंदी में बोलूँगा हम्म। आप लोग भी देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करिए और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन छोटा करने का बहुत कोशिश किया नहीं हो पा रहा था और दो पार्ट में मेरे को बनाने का इंटरेस्ट नहीं था इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो आप लोग देखिए इंटरेस्टिंग लगेगा आगे चल के ऑफ रोडिंग भी है गाड़ी से फोर लगा के और भी फिर हम लोग इस तरह में गए उधर भी वो चीज़ें दिखने के लिए आप लोग देखिए आप लोगों को अच्छा लगेगा इन الحين لا الحين اي شيء كل شيء حتى شفت صناعي ما شاء الله الحين يقولون في زبون غير السعوديه وغير العربي في الصيني في صيني ياباني انجليزي صيني ياباني كوري هم ياخذن كله غالي يا رجال اي والله غالي هم هم ليش عشان طاعه هو ولا كذا هذا عباده بديه <laughs> انا رحت الحلاق وسولف عليك السالفه الحين احنا يبيع التاجر التمر اللي نبيعها صيني يعني في ماليزيا ما شاء الله كل شيء تمشي ما شاء الله أيوه. كل شيء لا لا هو جو ثاني مره خلو نفر بيت داخل المدرسه بس اليوم ان شاء الله انزل ان شاء الله جيتك بالبركه سلم اخواني عسى يرجعوني هناك انا ويرمي اي نعم دي بلد صغير بلد صغير شوف إيه. جبل جبل ما في مكان احسن كذا ايش فائده المدرسه ما يقدر يتوسع هنا تربيه اطفال يجي شوي سليمه إيه، نعم، نعم. ما يجي مشاكل ولا شيء شفت كيف تصدق هذا يوم مسعود متزوج قبل لا هذا هو اللي يقول واحد هو عبد عن عبد الله السكسيكه ما ابراهيم ترى مدرس يقرا كتب يمشي على السيكل عشان يمشي له رجليه حتى حاضر قاعات مدري وش اجتماعات الاجتماعيه ولجنه ثقافيه تمشون في الليل كذا ما في مشكله عادي امان ابد ما في انا الساعه 3 بالليل انا امشي هذا المكان هذا السد كل الاماكن تجي وتوقف هنا بعدين الزايد يطلع انا بروح اوقف من فوق تشوف يجون يصورون بعد هذا من هذا عذربيان صح؟ الطريق اللي جينا معه الاول اي ايوه قديم جاي منه هم هم جايين مع الطريق الرئيسي لا مو منه جايين مع فوق 1418 مرتين مرتين ये जगह जो दिख रही है ये पानी में दो बार पूरा डूब गया يمشي على طريق الرياض ये पूरा ब्रिज तक पूरा पानी हो जाता है जब पानी बारिश का मौसम होता है ये देखिए खजूर का पेड़ सब जगह ये उनका प्राइवेट फार्म हाउस है खजो का भी पेड़ लगा हुआ है ये सब दिखा रहे हैं लोग सऊदी का उसका मजरा पे ये देखिए पेड़ पे कैसा खजूर लगा हुआ है इतना छोटा पेड़ है लेकिन खजूर पकड़ा है ऐसा हर कई जगह पे तो नहीं होता है सऊदी अरब में है इसलिए ऐसा हो रहा है ये लोग इतने अच्छे थे हम लोगों को लेके कहाँ कहाँ लेके घुमा वो लोग अपना गाड़ी छोड़ के वो लोग का गाड़ी पे बैठा के कहाँ कहाँ लेके गए आप लोग भी चलिए हम लोग के साथ देखते हैं ये अभी एक नया फार्म हाउस है ये बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन है अब ऑफ रोडिंग पे फोर लगा के गाड़ी जा আমরা গাড়ি এইতেও তো না تركتهم يسار شاب لذيذ متى يجي من معي- متى يجي من عيالي في الرياض ان شاء الله انا انا ما عاد اجي الرياض ان شاء الله بركه الرياض لكم اجي اخلص شغل مستشفى ولا مستوصف ولا اشتري وارجع ما عاد اقعد في الرياض بس ما تتجاوز مره مع عيال خلاص ما عاد اجي اجي ونسوي مشكله مثلك انت اذا رحت الكارفور انت واللي همك <laughs> مو بتقول رحت سويت هلا مشكله على حسابي العسابي الله يجزاك خير هذا هذا اشرح ابراهيم لازم يجي رياض معياري ان شاء الله هذا محل اخو بعد كبير هذا شوفونا هذا اعطي خبز هذا الحين دخلونا توطيه على الخبز سلام الحمد لله يا لا حي الحمد لله الله يحييك امتياز الله يحييك الحمد لله الله يحييك امتياز ابدا انت اخر حوطه موجوده احنا ما يطلع ما يطلع شوفوا ये वो जो देख रहे हैं कैमल ये बेचने के लिए नहीं है वो लोग अपना पा- पाल रहे हैं फा, फार्म हाउस पे शायद काट के खाते हैं वो लोग इसलिए पाल रहे हैं जो भी है कुछ बेचने बेचने के लिए नहीं है वो खुद शौक से पाल रहे हैं هذا ما في حيوان بري هذا هذا جبل هذا ما في هنا امسك انت يمسك هذا جبل موجود هذا يمسك بتشه كله بطشه بطشه بعدين هو روح حليب ماما إيه. يجي إيه. هذا ماما يجي بطشه هنا إيه. انا اسوي هذا اسوي هذا رمي المويه شوف عشان يجي بارد شمس ما يجي هنا هنا شمس ما يجي من شمس ما يجي هذا يجيب بطه هنا بطل بس صغير هنا لازم شمس مشكله بعدين لكن الكبير خلاص يطلع برا ما في مشكله روح منا منا ما في هذا كله كبير يا سعود سكر معه لا بنسكر احنا بيت كبيره انا هندي هنا موجود هذا اي هو كلام بكري هو علشان لغه لا انا ما بس معلومه انا يعني يمسك هذا اولاد بس اسمه اولاد يمسك هذا صغير عنده بس بس كده خريج यहाँ जो भी गाड़ी देख रहे हैं ये सब फोर एल है बगैर फोर एल का गाड़ी इधर आ ही नहीं सकते है पूरा रेती के अंदर रास्ता नहीं है रेती में चला के आना पड़ता है फोर एल लगा के एकदम पूरा गांव गांव जगह है पहाड़िया जगह है यहाँ तो गांव पहाड़ जैसा ही होता है अब हम इस तरह में पहुंच चुके हैं इस तरह के अंदर का रिकॉर्डिंग है देखिए इस तरह यानी फार्म हाउस को बोलते हैं इस तरह ये लोग एक दिन के लिए वो लोग का इस तरह पूरा छोड़ के दूसरे इस तरह पे चले गए हम लोगों को देखे पूरा खाना वाना सब पूरा मेहमानदारी वो लोग का ये देखिए हम लोग का है इस तरह पे हम्म, इस तरह यानी फार्म हाउस को बोलते हैं इधर घूमने के लिए तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लो अभी चलिए इस तरह के अंदर क्या क्या है आप लोगों को दिखाता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये देखिए बकरी ये बहुत बड़ा एरिया है आप लोगों को शॉर्टकट पे मैं दिखा रहा हूँ और भी क्या है देखते ये देखिए मुर्गी यहाँ बकरी है बहुत किस्म का पाँच छः किस्म का बकरी है अफ्रीका ने है क्या क्या अमेरिका ने है मुझे पूरा नाम नहीं मालूम है लेकिन देखिए बहुत सारे हैं ये देखिए खजूर का पेड़ और खजूर लगा है ये देखिए ये अजवा खजूर जो मदीना का खजूर है इसका पैर है और ये खजूर लगा है देख रहे हैं आप लोग अंदर बहुत बड़ा जगह है और पूरा रात रुके एक रात रुके इधर बहुत ही अच्छा लगा आने का दिल ही नहीं कर रहा था बहुत मेहमानदारी किए ये लोग और कई किस्म के खजूर भी हम लोगों को खिलाए हम लोग को तो पता नहीं है कौन सा क्या नाम का है बहुत सारे खजूर खिलाए वो लोग thank you very much for watching my video